وتسعد بكل شرية وتجاد فصلي دوما على ممجد يا رب السلام نبينا أشرفي لينا الشفاء وتسعد من كل شهر يداء وتوجد فصلي دوما على ممجد يا ربي صلي محمد نبينا اشرفي انامي صليت أنت على اتهامي صلاة ربي مع سلامي وآلي وصحبي والكرام رأيت المصطفى في المنام في روضة أشرف المقام يا رب اغفر لنا آمين نبينا أشرف اغفر لنا آمين نبينا أشرف اغفر لنا آمين نبينا أشرف اغفر لنا آمين أنسي وقبره الطاهرين نفسي كأنه عظامه رئيسي القار يا ليلة خميسي وموهبة من ربي الحرامي وذلك فضل من القدير أحمد ربي باري البشير بالليل هو هادي النظير وأمو حياة كبدر المنير فلا شكا أنا كو ختامي يا ربي صل على محمد نبينا أشرف في الأنام نبينا أشرف في لنا نبينا أشرف في لنا نبينا أشرف في لنا مماثل وأشرف رسل والفضائل ومعدن الجود والفضائل وكان جالسا في المحافل والناس خلفه بالتحام الشامي بالمكرمين مسلمينا يدي حبك معظمين لما رأيت به يقينا فصغت صيحة باهتمامي يا رب صلي على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا الغالي أسرع في الغالي اجتماعي كذا فراقي كذا فنائي وصر تباقي فيه فإنه خير واقي وسعر شوقي واقش دياقي وذاك فيضه يا مرامي يا عالي يا القدر يا الضريبي لكل الداعي يا خير الديبي جمل الجنان يا مجيبي يا قرة عيني يا حبيبي عاقف ذاك باعتصامي يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام سالم عراق مجد المصطفى المجتبى ميت مع السلام تغشى وسرمد يا رب سالي على محمد مخرد الفحول حمامي وما تفضل من أذيع وقد من كان قد أذيع كفيقتي أباتي وفيعة وآلي وصحبي جميعا والتابعين بالانسراب يا رب سامع على محمد نبينا أشرف في الأنام نبينا أشرف في الأنام نبينا أشرف في الأنام نبينا أشرف في الأنام يا رب صل على محمد نبينا أشرف في الأنام نبينا نبينا عاشر في لنا آمين نبينا عاشر في لنا آمين نبينا عاشر في لنا آمين يا رب صل على محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف لنا آمين نبينا أشرف لنا آمين محمد نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام نبينا أشرف الأنام